大家好，我是阿龙。阿龙呢，前几天呢，跑去我们的南港展览馆看了一下我们的国际烘焙展哦。哇，这次的展区可以说是非常非常大，阿龙也非常的兴奋哦。本来想说要拍一支 flag 给各位看哦，不过呢，回来剪片的时候呢，发现呢，阿龙真的是有语言癌的障碍啊，他怎么拍怎么不顺呐，所以等等的画面呢，可能就是我们商品比较多，讲话的部分比较少了，各位不要介意啦。好啦，那我们直接看下去吧。 各位啊，我们现在已经到了南港展览馆里面了哦。今天的展区可以说是非常的大了。我现在已经迫不及待的想要给你们知道说里面到底是在展览什么东西了。不过呢，在那个之前哦，要先跟大家讲一下哦，那个我们所谓的我们的烘焙展览哦，其实是在展览我们有关烘焙的东西哦，像是什么器具呀，又或者是一些呃烘焙材料哦。那如果你有喜欢烘焙的话呢，那就真的应该要来一下。了。好了，那我们废话不多说。 我们直接带你们看展览吧。 The love I feel is deep inside The others don't matter It's honestly us against the world We're the If you ever need a helper hey. You should know that I'll be there day and night Nobody else can love you better I'm here just to treat you right You're the reason I'm alive inside I knew from the start You my bunny, I'm your clock From now to eternity I give you all my heart We are meant to be, it's clear to see My love is bigger than I thought I got everything I want When I hold you with my arms Now there's no matter my love and my pleasure The key to my treasure Whatever's was the weather Day up and out with you till I die How many times for you I'ma try Want you to notice the one and I know this Perfect soulmate, I wanna show it My best friend, she's saved my life My happy end in hard times 各位啊，我们现在已经把我们所有的展览都给看完了。今年的烘焙展真的是非常的盛大，你们真的有机会的话一定要来一下。那现在阿龙呢要准备坐着捷运回家啦。那今天影片就到这边啦。如果你喜欢我的影片，请帮我点喜欢，并且分享。千万不要忘记订阅我的 YouTube 频道哦。那我们下次见啦，拜拜。